море самотнє, в ньому не видно навіть літаків, скажи, що сталося з нами, чи я не така, чи ти не такий, ти тільки кажи, кажи, кажи, я благаю тебе, не мовчи, мовчання руйнує почуття. В нас є тільки хвилина, щоб сказати, пробач, прошу весь наш все змиють хвилі, навіть всі слова твоїх виправдань, не твої сили. Щоб бути поруч не чекай, коли не вмієш кохати, тікай. Знову зникає але до цього так звикла я тепер фліртую з дворами, які ніколи не побачать нас Навіщо з собою мене пов'язали своє темне, та мене не торкнувши забрав нас є тільки хвилина, щоб сказати пробач чи прощавай Знаєш, все змить хвилі, навіть всі слова твоїх виправдань не дат твої сили щоб бути поруч, не чекай, коли не вмієш кохати. поглянь моє вікно, де я буду танцювати сама. Так прощаю з тобою, любов. Бувай моє минуле життя. Б'ється ніжність в небо. Відпущу тебе, чому так не питай. Тільки доля знає, як треба, але якщо не вмієш кохати.